Goeiedag, my naam is PC en hierdie is Samesyn in kwarantyne. Ons praat so baie deesdae die afgelope tyd oor digitale media en al die goed wat ons hoor en wat ons sien in terme van kerk wees. Maar ek glo dit is net so belangrik in hierdie tyd dat ons nie net op boodskappe sal fokus nie, maar dat ons dit sal uitvoer. En as jy 'n bietjie gaan soek op jou Bybel-app die woord getuienis, dan sien jy hoe baie keer kom die woord getuienis in die Bybel voor. En een van die kragtigste tekste daarvan is in Johannes 19, waar Jesus se sterfverhaal vertel word en waar hy aan die kruis gehang het en sy laaste asem uitgeblaas het en gesterwe. En dan vra hulle hom om te begrawe later daardie aand of laatmiddag. En dan sien lees ons in Johannes 19 dat die een wat daar was, het dit gesien en hy het daarvan getuig. Hy lê daarvan getuienis af en hierdie getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat sodat jy ook kan glo. Ek dink die kragtigste getuienis in hierdie tyd is dat ons vir mekaar sal omgee en dat ons stories sal deel en getuienisse sal deel van wat in God se koninkryk aan die gang is. By Morletta Park gemeente is daar honderde sulke stories van hoe God besig is om wonderwerke in mense se lewens te laat plaasvind te midde van moeilike omstandighede. Ek wil jou uitdaag om jou getuienis en jou storie met iemand te deel van waar God se genade op die oomblik besig is om in jou lewe deur te breek. Mag ons stories vertel en 'n positiewe gevoel by mense los van wat Jesus en wat God nog steeds besig is om in hierdie wêreld te doen. Mag daai getuienis van jou God se koninkryk bou en mag ander daardeur bemoedig word. Want ons weet, selfs in hierdie vreemde tye, gaan dit goed by die gemeente en dit gaan goed in mense se lewens waar hulle God se genade soek en dit raak sien. So kry jou getuienis reg en deel hom met iemand hierdie week sodat hulle ook God se genade in jou lewe kan raak sien, maar dat jy hulle ook bewus maak van God se teenwoordigheid en sy genade in hulle lewe. Hulle moet 'n geseënde dag hê.